Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер, і в сьогоднішньому дуже важливому випуску ви побачите благодійні лоти на Віоліті. Е, їх буде два, і з дуже цікавим продовженням з відео з місця використання цих лотів. Ось зараз ви бачите. Історія е, цього тура доволі проста. Наш кук, турист, йобнув бліндаж разом з підерами цією ракетою. Ну і далі ми передаємо команді, якщо щоб вони виставили на аукціон. І ще дамо відосик, як це саме у нас відбувалося. Ну, ми... Тож трубка з історією, не просто так. Да. Веду, веду, веду, веду, веду! Давай, давай, братик, давай! Єс! Єс, цель! Є! Отход! Отход, отход, отход, отход! Давайте, пацаны. Второй будем или валим? Второй будемо чи валимо? Бліндажа немає. Так. Да. Прям в нього, блядь. Да. Олеч в укриття. Давай, тут. А ось, друзі, другий експонат. Бачимо, 500 людей стежать на Віоліті за ним. І один день залишився, так що, якщо ви хочете прийняти участь, то поспішіть. Це цікавий військовий експонат. Дійсно, не часто у нас вони виставляються на Віоліті. І тут також благодійний лот, 100% грошей перейдуть е, для ЗСУ. Опис е, саме про цей лот ви можете почитати тут на сайті. Посилання я залишу у описі до цього відео. Дуже дякую всім, хто подивився. Будь ласка, поширте це відео, скиньте друзям, може хтось прийме участь у цьому благодійному аукціоні. Все, слава Україні! Йдемо до перемоги і до зустрічі в нових відео. Бувайте!